Fala galerinha, beleza? Vamos aqui entrando Acho que é só o bar aqui, né? Esse trecho maravilhoso de pista <laughs> Vamos visitando botar a segunda aqui porque a MT fica querendo pular na, na primeira. Marcão conhece o caminho, eu não conheço, nunca vim aqui. Quebra a direita, quebra a esquerda, chegou. A área tá baixa. Vamos parar aqui, né, Marcão? Sabe <laughs> pra onde é, viado? Porra, fica quer me fuder, velho. Ah, bom. Bonito. Não precisa limpar, basta não sujar, é verdade. Ah. Que merda, hein? baru di natural Hah? Bisa